علیکم استاد وات بات تھواری نال وعدہ آئی کہ ایک نواں سلسلہ کمر موشانی میلہ ڈسکاس تھینا پہ توجہ لے میلے بات تھی وے تے روشن نہ تھی وے پلالی زیادتی ہے تے ایک سپیشل 5 ਜਾਂ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਸ਼ਨ ਪੁਲਾਲ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੈਕੀ ਡਿਸਕਸ ਸੀ ਸੁਣ ਇਸ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਸੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵੀਟ ਨਾ ਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਧੀ ਵਾਲੇ ਹਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਸੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਪੋ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਲਭੇਨੀਏ ਪੇਰਾਂ ਤੀ ਬਾਹ ਕੇ ਲੋ ਖਾਣਾ ਪਏ ਕੁਰਸੀ ਲਭੀਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੀ ਬਾਹ ਨੇ حالانکہ ہو رہی ہفتہ بھر جا ملنا ہے جی ہاں جی ہاں جی جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے ہے بچوں اس طریقے سے جی جی جی سارا دوستوں کو میری سلام ہو گیا

ਵੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਥੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹੀ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕੂ ਨਾ ਕਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਣੀ ਸੰਗਿਓ ਸਾਰਾ ਬਸ ਜੇਰਾ ਜੇਰਾ ਆਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਸਕਨੇ ਹੋ

ਇਨੇ ਭਾਈ ਚੌਲ ਤੇ ਜਾਦ ਬਹੁ ਵਿੱਚ ਵਿਚੇਨੇ ਮੋਚੀ ਬੈਠੇ ਵਿਚੇਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦੀ ਅਗੀ ਖਾਣੇ ਰਾਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਫਤੇ ਲੜੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰਾ ਰੈਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰ ਲੋਕ ਆਨੇ ਖੜਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੀ ਵੇਨਾ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਉਜਾ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਆਦੀ ਤੇ ਚੌਲ ਕਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ روشن ہاں، روشن بالکل ہی گل سرپرائز دے ہاں جی، چول چول تے تے تے تے تے میلے تی سارے وتا کو پتہ نے نے کمر یہ خواہش ہونی ہے ذمہ ہفتہ آیا پھیرا ٹورا ہاں جی، کھا مزہ ہی مارا زندگی تازہ تازہ سیلیاں آنے ان باہر نکلن کھا کے تے انہاں کولو بھائی ہر بندے نال نال گزارا کرنا کرنا ہے ہے ہر بندے تعاون چیز اچھی دینا ہے اچھا۔ ہونی ہونی بڑا مزدار چول ہونا ہے اور غریب غربے نال بڑا تعاون تعاون کرنا کرنا ہے ہے بہت اللہ اللہ پاک پاک اس اس کو کو دے دے خزانہ تو بندہ کھاوے چاہے شام تک بندہ ہاں، چولہی کچھ جی۔ دریداں مار کے وینے جی۔ تھی بہت بہت مزدار چول ہونا جی اللہ اللہ پاک پاک اس اس کو کو خزانہ ہور ہور دے دے وے وے اور کیونکہ غریب بندے نال بڑا تعاون کرے نے ٹھیک ٹھیک ہے گل جی، بات کرائیے ایک سارے ائیے قابل احترام دوست اوہی اتنے بیٹھے نال گل بات کرے تے اجے اجے کھاونے نے کہ کھا کھا دین دین چور نہیں سے فی الحال کھاونے اسا بیٹھے الام بی پہلے نہ کھا دین رانی ماشاءاللہ چاچے روشن نہ اچھا تک ہے اچھے چولہن کافی دوست ہیں ہے الزام شلزام ہی لائے لایا لیکن ایسی کوئی گل گالی کوئی یعنی کہ خالی بنی بڑی لیکن بہ اچھا پلا ہے لوگ پل کو انجوائے کرنے اور کرو مشہور ہے سارے ضلع نے اندر ایک نا ہے روشن چاچے نا تو اچھا۔ اس کو غلط نیاک اور کافی اچھا ہے یعنی کہ میلے نہ میلے تھا کو انتظار ہونا ہے اس چیز انتظار بلکہ سلطان خیل لگی وینے نے عوام جمعی علی جڑے سپیشل چول کھون چاچے روشن نے یہ وینے نہ نہیں میلے تھے منگول علی میلے تھے لوگ لگا وینے جمعی علی میلے تھے اگر اتھے نوی ہون سموار تو علاوہ تھا وہ لی میں انجوائے کرنے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک جی تو ناظرین کمر مشانی نا میلا ڈسکس کیتا سے پہلے ہی ایک دکھا لی آج ساری کی دن آج نہیں پوری اپیسوڈ ایپیسوڈ روشن پلال نے نا کیتی ہے اتنے مختلف ذائقے ڈسکس تھے اس نے انہوں آپ ہی تھوڑا کچھ ایسے کہ قسم نہ وہ پولا اتنے بنا کے آنے نے انشاءاللہ اگلے ہفتے کمر مشانی نے میلے نے مزید جیری ہر شراہ گئی ہے ککڑاں لیا میلہ اس تو بعد منڈی مویشی اس تو علاوہ مزید ہی رانگ ڈھانگ او وہ کو دیکھ لا ویڈیو کو لائک ہی کرنے تے شیئر ہی کرنے اگلی ویڈیو تک مار استاد کو اجازت لوکا دی خیر جوکان دی خیر دالا پاما